Saludos compañeros y compañeras. Han sido unos cuantos años de esfuerzo, esperanzas, entusiasmo, puesto en una, en una tarea de construcción social política, tratando de crear una herramienta para la acción social y con la perspectiva que ella sirviera en un proceso presumiblemente largo, pero apuntando al cambio profundo de las relaciones sociales. Un proceso con un horizonte, pero con los pies en la tierra, procurando estar en el día a día de las luchas de nuestro pueblo, hundiendo los brazos hasta el codo en la realidad social cotidiana, en el combate a las múltiples injusticias, todas ellas emanadas de este mezquino, asesino y rapaz sistema capitalista. Un saludo militante a esos 20 años de FAC, a esta organización que uno siente también como propia, en el recuerdo con sus correspondientes sentimientos nos han quedado grabadas aquellos años iniciales, junto a la FAC y FAO, lo que llamamos entonces la construcción brasilera, todo un recorrido metiendo esfuerzo que con altos y bajos tuvo su continuidad. Hoy tenemos la continuidad de FAC y a nivel general la coordinadora anarquista brasilera. Junto a esta realidad, la firme esperanza de desarrollo de una concesión del anarquismo políticamente organizado, inserto y alentando la lucha de los de abajo. Dentro de todos estos recuerdos y hechos que dan para el optimismo futuro, se atraviesa también un dolor ya no tenemos entre nosotros a un compañero que fue fundador de la FAC. A ello, para quien eh, pido para que lo tengamos entre nosotros en este momento en su recuerdo un fuerte aplauso. América Latina, no hacía mucho, había salido de las siniestras dictaduras de la mano del imperio norteamericano, habían sembrado crímenes y miseria para nuestra gente, para los de abajo, con sus planes cóndor, con brutal represión a nuestro pueblo, con el asesinato y la desaparición de decenas de militantes, todos esos crímenes todo ese terrorismo de Estado que hasta hoy muchos de los gobiernos llamados progresistas mediante quedan impunes y lo siguen cubriendo. Tratan de que con el paso del tiempo los pueblos olviden, pero que tengan por cierto esos miserables asesinos y sujetores cómplices que los pueblos no olvidarán jamás esa infamia y tampoco jamás perdonarán. Está claro, claro que fue todo un sistema, con sus mecanismos ejecutores, los del baño de sangre. Un sistema que sigue lo mismo. En aquel momento de la fundación de FAC, estaban frescas luchas populares como el Caracazo de Venezuela, ese episodio de pueblo que puso sacrificio puso el pecho al modelo, liberal de impulsado por el imperio y llevado adelante lo nacional por sus cómplices antipueblo. En aquel momento del surgimiento, de facto también estaba el movimiento zapatista, de, surgía el movimiento zapatista en México. Un levantamiento social y armado con enfoque original que ganó la escena popular y despertó ciertas esperanzas en toda Latinoamérica. Apareció a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigor, el infame Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Teníamos en Chile, como cosa saliente, el conflicto mapuche, esa principal minoría étnica del país que combatía con energía y acción directa contra las miserables condiciones de vida y la usurpación de su tierra. En 1998 logra darse un instrumento organizativo para mantener y profundizar su reclamo. La coordinadora Arauco Vallejo CAM, que marcó a fuego sus exigencias en esos años, a fuego verdadero. Quemó camiones, forestales, casas de latifundistas y cabañas de turismo. Toma de tierra, quema de plantaciones forestales, enfrentamiento con fuerzas policiales. En ese mismo 1998, que es detenido en Londres esa bestia asesina que simboliza la monstruosidad de un sistema el Pinochet de las manos tintas en sangre. En Ecuador marcaba presencia en las luchas de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, CONAI, esa organización indígena e indigenista que no tenía en ese momento ni una década de existencia y que estaba firmemente en lucha por sus derechos pisoteados. Es momento también de Nacional del MRTA en Perú, en la toma de 1996 de la residencia de embajador japonés en Lima, donde se capturó a más de 500 rehenes perteneciendo a los sectores más encumbrados de la vida política y económica peruana. Se estima que eso fue uno de los golpes más duros dados por la guerrilla de arriba en el Perú en momentos del brutal y represivo gobierno del siniestro Fujimori. Nuestro recuerdo militante para quien fueron amigos tanto de la FA como de la FAO, para Néstor Serfa y aquellos combatientes que eh, lucharon y murieron en ese, en episodio. Por estos lugares estaba el MST con ocupaciones de tierra, por un momento con represión y enfrentamientos, un año después de la fundación de FAC, de en 1996, tenemos aquel acontecimiento criminal, donde los acampados en el Dorado de Carajá fueron masacrados por el gobierno de Brasilia. La policía militar disparó con metralletas contra la gente desarmada que bloqueaba una carretera. Después vendrán hechos salientes del pueblo en la calle, con todo insurreccional, como el caso de Bolivia, la guerra del agua, 2000, febrero negro 2003, la guerra del gas, octubre 2003, movilizaciones combativas que volvieron presidente. Es en este marco social movido de muchas y combativas luchas de nuestra América Latina que surge esta afirmación anarquista, gaucha, que quiere estar presente con una concesión revolucionaria en el acontecer de nuestro tiempo recogiendo múltiples experiencias libertarias, tiene una decisión firme, la construcción de una organización política anarquista, que intente dar respuesta a los problemas del presente. Una organización anarquista inserta en los movimientos sociales obreros y populares, tratando de meter las manos hasta el codo en las diferentes luchas que se presentan, con una orientación clara de procesar la construcción de un pueblo fuerte que abra perspectivas a una concesión de poder popular. Ha sido de sus comienzos preocupación central el trabajar en pos de un anarquismo militante y organizado a nivel de Brasil. Una importante y larga tarea en la que hoy están varios agrupamientos del país y que su concreción actual es la CAP son tiempos en que la experiencia ha mostrado muchas cosas en el terreno social político. Tiempo en que los movimientos sociales les tocó enfrentar despiadadas políticas neoliberales y antipueblo. En este enfrentamiento, que por momento ganó las calles, que se produjeron nuevas situaciones sociales. En la cresta de esas luchas y rebeldías hacen su aparición los gobiernos llamados progresistas, entre otras de las definiciones que se le dan. Podría bien decirse que esos gobiernos son los productores, sino una máscara deforme, de aquellas multitudes rebeldes, indignadas, que hasta voltearon presidentes en diferentes lugares de nuestra América Latina. Aparecieron otra vez los intentos de construir cambios desde arriba, otra vez de arriba y desde el Estado, estos gobiernos llamados progresistas lograron canalizar inquietudes, protestas y hasta levantamientos populares, orientándolo finalmente al terreno de la institucionalidad burguesa. Pero son dos planos que debemos separar, los anhelos y necesidades populares y la instalación de estos gobiernos. Además, Mucha de aquella actitud de lucha de los movimientos populares estuvo subyacente y hasta por momentos activa en todo este periodo. Sabemos, estos gobiernos tienen algunos rasgos comunes, pero al mismo tiempo lo componen mezclas que tienen sus particularidades. En los hechos, todos ellos trataron de integrar el movimiento popular al sistema, al conjunto de las instituciones reproductoras y de allí realizar alguna mejora en relación con las condiciones de vida del pueblo. El espectro de esa mejora varía de país a país. Esto lo realizan en el marco de dependencias que tienen nuestros países y que principalmente son productoras de materia prima. Poco nada de lo que tocaron de las estructuras existentes en el marco de lo admitido por la estructura de poder, aunque sea como necesidad del momento, ha realizado políticas asistencialistas y algo de política distributiva. Como excepción, tenemos algunas nacionalizaciones. También el impedir la privatización de empresas públicas. Estas políticas trajeron cierta disminución de la pobreza y en algo aumentaron el consumo de algunos sectores populares por momentos. Con bastante acierto, a nivel de rasgos generales, ha dicho algunos de los analistas. No cuestionaron la renta minera, la renta agraria, el poder de los bancos extranjeros, no afectaron la propiedad agraria, simplemente contaron con un periodo mundial de altos precios de las materias primas que sus países exportan, petróleo, minerales, soja, granos, productos agrícolas y ganaderos, para llevar a cabo sus políticas asistencialistas intentando, cuando mucho, disputar a los rentistas tradicionales parte de la renta. Venezuela estatizó el petróleo y la renta petrolera, pero no modificó el resto de la economía que siguió dependiendo de la exportación de combustible, dice tanarista. Este Últimamente se ha ido dando un debate sobre estos gobiernos, llamados progresistas. La nueva situación existente y el futuro inmediato que ya deben enfrentar. Se discute si estamos ante el fin de un ciclo y cuál es el devenir. Se pone el acento en la crisis que se encontrarían ya los gobiernos llamados progresistas. Unido a ello se ubica un avance o una actitud agresivamente militante de la derecha. La política de desestabilización que con ayuda imperial se lleva deliberadamente adelante por algunos, en algunos países. O el pasaje paulatino de esos partidos del progresismo a efectivizar políticas antipopulares y de cuño neoliberal. Por otro lado, se habla de una peligrosa adaptación de los movimientos sociales a la espera de lo que viene de arriba. Pero esto parece no ser tan así. Lo avalan una cierta cantidad de manifestaciones de protesta que han estado presentes y que hoy amenazan con crecer afortunadamente. Expresiones de esos movimientos sociales en lo que descansaría la posibilidad que se produzcan nuevos procesos. Logrado de que tú, conformismo, desmovilización que esos gobiernos hayan producido, no tiene que necesariamente que ser profundo. Lo cierto es que hoy, con rigor, un análisis de qué y cuánto se perdió la dinámica, esperanzas e imaginario de lucha de los movimientos que dieron pie, que hicieron posible la llegada de esos progresismos, está por verse. Hay interrogantes, preguntas, que son necesarios hacerse para despejar la nebulosa y ver el potencial real existente. ¿Qué fue lo que abandonó? ¿Qué se, qué se reconstruyó? ¿Qué hay de nueva producción en cuanto a desengaños? ¿Y qué germen paridor de nuevas posibilidades está en marcha? Son preguntas que necesitan aunque sea de una hipótesis inicial, para que sea en el terreno de la acción que se vaya encontrando una respuesta más rica y precisa. A lo que se pueda agregar alguna pregunta más. ¿Qué es lo que pueden dar los movimientos sociales en esta nueva etapa? ¿Cómo reaccionarán ante el intento de quite de conquistas logradas? ¿Y qué actitud irán asumiendo ante el avance de derechas clásicas que se postulan y trabajan arteramente para tomar el espacio social del que en buena parte habían sido desplazados. Todos los días y en muchos lugares hay espacio para el desarrollo de una nación que enfrenta el despojo, la arbitrariedad, el desaliento, la injusticia, la condena a la miseria. Y con ese espíritu hay que trabajar todos los días permanentemente. Objetivos de reivindicaciones sociales hay muchos, algunos puntuales, otros más permanentes, contra la diversa forma de discriminación, contra la desocupación y por trabajo, denuncia y rechazo de los ataques al medio ambiente, de enfrentamiento a esa política que ofrece cárceles al problema de la miseria, de enfrentamiento también a ese intento de alimentar la guerra entre pobres, contra esa gama de intervenciones también norteamericanas en nuestro continente. Parece, parecen ser tiempos y etapas de resistencia, desde donde hasta la supervivencia está en juego ante la ferocidad del sistema en esta nueva etapa. Se está caminando, si hay resistencia y solidaridad siempre hay esperanza. Nuestro proyecto de intención revolucionaria comprende hoy como ayer la elección coherente de caminos para transitar. Con firmeza, frescura y apactura que nos permitan vivir nuestro tiempo teniendo muy presente todo lo ocurrido, tratando de ubicar los reales problemas de nuestra época, al mismo tiempo con vigor, intransigencia, organización operante para enfrentar todo lo que produce y sostiene el sistema actual. Con el corazón y tesón puesto en un porvenir que hay que construir todos los días en los diferentes ámbitos de militancia. Con fuerte organización política de ruptura, inserta profundamente en ese pueblo al que pertenece. Reafirmando a diario, en la acción, la construcción de un pueblo fuerte y un camino de poder popular sin descuidar nunca que la organización política forma parte sustancial en la construcción de ese proceso. Organización política siempre y dentro formando parte de ese proceso popular, conviviendo con su grado de conciencia, sus anhelos, sus angustias, sus esperanzas, aspirando con pasión a contribuir a aquella emancipación a que tanto se, referían los viejos socialistas sabiendo ya y reafirmando que no hay cambio profundo y transformación verdadera si usamos las herramientas que nos da el sistema, ni que desde el Estado se puede abrir algún camino profundo. Una cosa ya demuestra en la historia, que esto se por libertad o no es. Todos los días, sabiendo que se nos presentan dificultades permanentemente, pero las dificultades que se presentan en la militancia se contrarresta con convicción. No es fácil y se sabe que mucho ha quedado y quedará por el camino. Pero es de esa forma, hoy, mañana y siempre, que se puede y se debe avanzar hacia, ese eh, anhelo eh, que tienen, eh, tenemos nosotros de justicia y tienen todos los pueblos, de que un día, en el futuro, podamos tener un ordenamiento social del socialismo y libertad. Arriba lo que luchan, compañeros.